Cenab-ı Hakk'ın bu emri vermesi en başta takdiri ama onun verdiği bütün takdirler belli bir olay silsilesine mecbur edilmiş, o mecburiyetlerden sıyrılabilen insanoğlu hakikati görmüş, hepsini Rabbinden bilmiş, diğerlerinin bir kısmı o sebeplere takılmış, sebepleri sorgulamış, bazıları için de bu bir ihtiyaç olmuş.'' hem imtihan hem ihtiyaç hem hakikat hem hikmet. Hepsi bir arada Siyer-i Nebi'de okumaya, anlamaya gayret ediyoruz efendim. Efendim en başta soracağımız sorulardan birincisi şu olacaktır elbette. Toprak toplanıyor ama ruhlar nerede? Efendim ruhlar Nuru Muhammedi merkezde ya. O merkezin hemen yakınında, onun en yakınında Nuru Muhammedi'den almış olduğu enerjiyle ve makam-ı Mahmud'dan gelen teveccüh ile Cenab-ı Hakk'ın teveccühü ilahisiyle bir nüve olarak var. Nasıl düşünebilirsiniz bunu? Bir üzüm tanesi düşünün, bir salkımın ucunda tek bir üzüm tanesi ve bütün ruhlar gerçekten de bir üzüm tanesi büyüklüğünde bir yapının içerisinde ve Nuru Muhammediye çok yakın. Tabii ki Nuru Muhammedi o kadar büyük bir ışık ki anlayabilmek adına söylüyoruz. Onu diğer melekler, diğer varlıklar bunu göremiyorlar. Zaman zaman Cebrail aleyhisselam buradaki varlığı anlamaya çalışıyor. Cenab-ı Hakk'a soruyor Ya Rabbel Alemin burada ne var? Çünkü Cebrail aleyhisselam cinlerin ulemalarından, alimlerinden büyük bilgiye tabiri caizse Allahu Zülcelal orada benim niyetim var buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın niyetini yanlış anlamayalım. Onun nihayetinde göndereceği o halife manasında söylüyor. Cebrail aleyhisselam Resul-i Kibriya aleyhisselatü vesselamın yeryüzüne geleceklerden olduğunu da zaten levh-i mahfuzdan biliyor. Böylelikle tasdik olunmuş oluyor.'' Efendim nefai ilahi mertebesinde bunlar bu üzüm çatılacak, çatlayacak ve buradan ruhlar hasıl olacak. O bölümü inşallah devam edeceğiz ve göreceğiz. Biliyorsunuz bir önceki derste cinleri anlatmıştık. Dünyaya gönderilmişlerdi ve artık dünyada yaşamaktaydılar. Yemeye, içmeye mahkum edildiler ama yine şeytan başlarında ve dünyadalar. Ve dünyadayken Mekke'de melekler inşa etmek üzere Kabe'yi inşa etmek üzere Allah Azze Celal tarafından görevlendiriliyorlar. Öncelikle İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam ve dahi Azrail aleyhisselama kendi mıntıkaları ve alemlerinde bulunan bazı melekler görevlendirilerek bunların yeryüzünde bir Kabe inşa etmesini Cenab-ı Hak emrediyor. Kabe-i Muazzama'nın yapılış aşamasını yine devam eden süreçte beyan ediyor olacağız. Ancak bu yaratılış arzın yaratılışında anlatmıştık biliyorsunuz. Bütün dünya aileminin e, varlığının mevcudiyeti görünebilir olması Mekke-i Muazzama'nın merkezinden başlamıştı. Yani melekler gittikleri zaman bilmedikleri bir yere değil tam da şu an görmüş olduğunuz Kabe-i Muazzama'nın merkezine gidiyorlar. Ama bugün görmüş olduğunuz Kabe-i Muazzama'dan biraz daha genişini ama yükseğini değil bir temel atma mahiyetinde geliyorlar tabiri caizse. Bunun yerden yüksekliği yaklaşık 70 santim civarında olacak kadar bir yükseklik olacak taşlar bir araya getirilecek. Kabe-i Muazzama'nın tabiri caizse temeli atılıyor olacak ve bu temel e, itibariyle Hz. Adem Efendimiz döneminde anlatacağız. Yalnız cinler tabi geliyorlar gidiyorlar meleklerin bu nümayiş içerisinde neyi imar ettiklerini yakinen görmek istiyorlar. Bir taşın üzerinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yazısını görüyorlar. Efendim bu yazı bugün de e, tabi Allah vermesin, Allah korusun Kabe-i Muazzama'nın altında altın kapının altına doğru yerden aşağıda şu anda tabii ki yeryüzü pek çok evre geçirdi, pek çok zaman geçirdi. O yüzden bayağı aşağılarda kalmıştır ama yerden yaklaşık 3-3,5 metre aşağıya indiğimizde bu taşla karşılaşmak mümkündür. Muhammed yazısını görünce bir isyan hareketi başladı. Neden bir isyan hareketi başladı? Çünkü onlar e, daha önce levh-i mahfuza gidip geldiklerinde, dünyayı gördüklerinde buraya işte başka bir varlık gelecek mi, gelmeyecek mi gibi sorular kendi aralarında dönüp dolaşıyor. Şeytanın tam ve keskin bir bilgisi yok ancak o da bir şüphede. Dolayısıyla neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Bizim buna ihtiyacımız yoktu. Kabe neden inşa ediliyor? ve sürekli olarak bununla meleklerle cebelleşmeye başlıyorlar. Onlara karşı bir e, önce sıkıştırma, toplanma filan sonrasında ise onlara karşı bir hezeyanlı bir duruş söz konusu oluyor. Bu duruş e, şeytanın da bir süre sonra cinlere yön vermesiyle beraber tabir caizse bir karmaşaya dönüşmeye başlıyor. Ve gittikçe meleklerin yapacağı işlere engel olabilmek, o binayı yıkabilmek, onu ortadan kaldırmak için bir hazırlık var. Elbette ki meleklerden korkuyor cinler, birebir yanaşamıyorlar ama sürekli uzaktan hem onları rahatsız edecek özellikle kafir cinler tabii ki. Müslüman cinler bir başka yerde bir hazırlık içerisinde bulunuyorlar kafirleri engellemek istiyorlar. Ancak o zaman Müslüman diye tabir edebileceğimiz o Allah-u Zülcelal'in varlığına iman etmiş olan cinlere e, melaikeler e, siz bunları durdurun diyorlar. Ancak orada Müslüman melek, Müslüman cinler de işin hakikatini anlamakta gecikiyorlar. Dolayısıyla ortada müthiş bir karmaşa söz konusu. Tam da bu karmaşa esnasında e, büyük bir çatışma söz konusu oluyor. Ve bu çatışmanın içerisinde cinler olur olmaz her şeye saldırmaya başlıyorlar. Bu saldırılar esnasında da ciddi anlamda kan dökülmeye başlıyor. Kimin kanı diye soracaksınız. Çünkü meşhur bir meseleye geleceğiz şimdi. Allah Azze ve Celle halife ilan edeceğini beyan ettiğinde meleklerin bir cevabı var ya o cevabın içerisinde geçen bir kan ibaresi var. Herkesin de merak ettiği bu kimin kanı döküldü? Cinlerin bir kanı yok. Acaba insanlar mı var diye bir soru sorabilirsiniz. Özellikle cinler olur olmaz hayvanları öldürmeye başlıyorlar. Akıl almaz derecede yoğun bir şekilde hayvanları katletmeye başlıyorlar. Bir isyan hareketi var. İsyan kime karşı? Rabbül Alemin'e karşı haşa. Şeytan da onlara tabiri caizse hep yön veriyor devam edin, böyle yapın filan sürekli onları bu fitneyi körüklemeye başlıyor. Bu olay söz konusu olduğunda bu isyan artık haddi aşıyor. Kan öyle şiddetle akmaya başlıyor ki bugünkü e, Kabe'nin etrafında e, davar olan bir hayvan çeşitliliği var. O bölgeler o dönemde ormanlık alanlar çok yoğun bir şekilde kan akışı devam edecek. Melekler biliyorsunuz kokudan çok rahatsız olan varlıklar. E, kan kokusu onları nefret edecek hale getiriyor. Bu isyan, bu karmaşadan ötürü Rabbül Alemin'in emri hasıl oluyor. Ve melekler Cenab-ı Hakk'a karşı bir söylemle Cenab-ı Hakk'ın neyi istediğini anlamaya başlıyorlar ve süreç ortaya çıkıyor. Allah Azze Zülcelal başka siyer kitaplarında da beyan edildiği üzere muhakkak ben yeryüzünde bir halife var edeceğim. Melekler de cevaben diyorlar ki Ya Rabbi bizim dışımızda yeryüzünde kan dökecek ve buğuz edecek ve bozgun e, ve bozgunculuk yapacak kimselere mi halife yapacaksın? Ya Rabbi biz ne kan döker ne de bozgunculuk yaparız. Birbirimize kin tutmaz ve haset etmeyiz. Sürekli olarak seni takdis ve tes tesbih eder. Hep itaat eder, hiç isyan etmeyiz dediler.'' Neden söylüyorlar bunu? Çünkü cinler isyan çıkarıyorlar, boğuz ediyorlar, laf söylüyorlar sürekli onlara karşı. Hayvanları öldürdüler, kan döktüler ve bozgunculuk yapıyorlar. Müslüman cinleri de artık bir savaşı ilan ettiler. Arada bir ölümlü öldürmeye başladılar, katletmeye başladılar cinler. Ve bunun üzerine Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim buyurdular. Bunun üzerine Mikail aleyhisselam Cenab-ı Hak tarafından görevlendirildi. Yeryüzüne inmesini ve yeryüzündeki bu bozgunculuğa son vererek meleklerin Kabe'yi rahat bir şekilde tamamlamasını istediler. Çünkü Kabe-i Muazzama bu bozgunculuk yukarıya en zirveye çıktığı anda %70-%75'i tamamlanmış ama hala tamamlanması gereken bir zaman dilimi söz konusuydu. Mikail aleyhisselam gökten indi ve gökten inerken yine Cebrail aleyhisselamda olduğu gibi Allah Zülcelal'den izin istediği, eman istediği, emrini aldı. Resulü Kibri aleyhisselatü vesselama salat ederek indi yeryüzüne. Bir kanadını vurdu ve bazı büyük kafir cinler e, o kanadı vuruş anında yok olup gittiler ve ardından müthiş bir cinlerin dağılma süreci söz konusu oldu. Dolayısıyla bugün dahi cinler Mikail Aleyhisselam'ın özellikle büyük kafir cinler atalarından kalan bu değer hususunda ne zaman onun adını Mikail Aleyhisselam'ın adını duysalar delirmiş gibi olurlar. Bunun üzerine cinler toplu bir şekilde dağlara doğru kaçmaya başladılar. Şeytana e, gelerek Ey şeytan, ey iblis, bizlere yol göster, bizlere yardım et. Mikail aleyhisselam geldi, bizi mahvu perişan edecek. Kanadını vurdu, çok fazla sayıda cin öldü, bizler kaçtık ve o hala geliyor. Onun önünde hiçbir engel yoktur diyerek şeytana secde etmeye kalktılar cinler. Dediler ki ey iblis sen bizi kurtaracak olansın bizi artık bu saatten sonra kimse kurtaramaz diyerek secdeye indiklerinde Şeytan onlara şöyle söyledi. Ben ancak Rabbime secde ederim dedi ve durdu. Bu kıyımı yani cinlere olan kıyımın durdurulmasına vesile oldu. Ve Mikail aleyhisselama Cenab-ı Hak emretti. Şeytanın bu secde etmesi üzerine Rabbimize secde ediyor tabi burada. Dedi ki şeytan secdeye vardı durdu. Cinler de alacaklarını aldılar. Bu büyük beladan ötürü dağlara kaçtılar e, ve onlardan ötürü şimdilik dur. Bütün cinlerin ortadan kaldırılması böylece durduruldu. Ancak şeytana da bu sefer yeni bir mühlet verilmiş oldu. Yine Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve merhamet hali Hz. Adem Efendimiz'e secde emrine kadar kendisine izin verilmiş oldu. O tabi henüz hala Hz. Adem Efendimiz'in yaratılacağından haberi yok. Ve Mikail aleyhisselamın durmasının ardında şeytan hala secdede, cinlerin büyük bir kısmı, önemli bir kısmı ölmüş, bir kısmı dağlara çekilmiş, Müslüman cinlere başka dağlarda yerler verilmiş bir halde dünya sükunete erdi. Beytül e, Kabe-i Muazzama'nın tabanı bitirilmiş oldu. Ancak işte tam da bu noktada Allah Azze ve Zülcelal Beytül Mamur'u tavaf etmeye başlayan ve orada bu yükselen temeli Cenab-ı Hakk'ı takdis ve takdim eylemek için, takdis edilmesini, o kudretini beyan etmek için dört büyük melaike Beytül Mamur'un etrafında dönmeye başladılar ve Allah Azze Celle secde etmek, Allah'a Zülcelal'i tesbih etmek üzerine görevlerini ifa ettiler. Biliyorsunuz ki Beytül Mamur bugün gördüğümüz Kabe'nin arşa kadar uzandığı söylenen o büyük sütunlarıdır. Tam da bu esnada Cebrail aleyhisselama emir geldi. Ya Cebrail halifem için toprak getir. Savaş bitmiş, Kabe-i Muazzama'nın tamam, tabanı tamamen bitirilmiş. Beytül Mamur imal edilmiş, imar edilmiş ve dört büyük melek inşaatı tamamlamaya yardım etmişler. Beytül Mamur'u meleklere ve alemlere imkan tanımışlar. Onlar da gelip tavaf etsinler diye. Çünkü biliyorsunuz Kabe-i Muazzama'ya bir melek gelir, tavaf eder, bir daha kendisine sıra gelmez şeklinde Siyer Nebi'nin kalan diğer kısmında anlatacağımız değeri meydana gelmiş oldu. Ve bu dört büyük meleğimizin tamamlamış olduğu Kabe'nin etrafında Beytül Mamur'da devam ederken tavaf Cebrail aleyhisselama gelen emirle dört büyük melek beraberce altı topraktan insan toprağa toplandı. Efendim dört büyük melekten İsrafil aleyhisselam Ebu Kubeys dağından Cenab-ı Hakk'ın emriyle toprak getirdi. Bu toprak biraz daha taşlı bir topraktı. Hz. Cebrail aleyhisselam Medine ve iki doğunun toprağı olmak üzere iki çeşit toprak getirdiler. Hz. Mikail aleyhisselam ise Kudüs'ten ve iki batıdan getirdiler. Azrail aleyhisselam ise Mekke'de Muhammed ismi şerifinin taşının hemen şimdi görmüş olduğunuz e, makamı İbrahim'in noktasından toprağı aldılar ve Cenab-ı Hakk'a götürdüler makamı İbrahim'le bizim aramızda bunun için ciddi bir ilişki ve muhabbet vardır ki bunların her birisinde yine Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin siyer nebi yolculuğunda görmeye devam edeceğiz. Efendim başta beyan ettiğimiz üzere 52 ciltlik külliyatımızın bu dersimizle beraber birinci cildinin sonuna gelmiş oluyoruz. Tabii ki Rabbim ömür nasip eder, nefes nasip ederse okumaya anlatmaya gayret edeceğiz. İkinci ciltten aynen yarın devam ediyor olacağız. İkinci cildimizde de Hz. Adem Efendimizin toprağa geldikten sonra neler olduğu, nasıl nefai ilahi hasıl olduğu, ruhlar nasıl toplandı, cennette neler yaptılar, Hz. Havva annemiz nasıl yaratıldı ve ta dünyaya gönderilişine kadarki süreci ikinci cildimizde inşallah gün be gün Siyer-i Nebi yolculuğunda izlemeye Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın çerçevesinde devam ediyor olacağız. Efendim yarın görüşmek üzere Allah'ın izniyle ve inşallah şimdilik kalın sağlıcakla.